ශ්‍රී ආනන්දාරාම විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ ඇලහැර ප්‍රදේශයේ දමනයාය දම්පුර ගම්මානේ. දිවංගත හිටපු ජනාධිපති ආර් ප්‍රේමදාස මෙම විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළා. නමුත් මීට වසර 40කට පෙර මෙම විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නවතා තිබෙනවා. මේ වන විට විහාරස්ථාන භූමියේ පවතින සංඝාවාසය, දානශාලාව සහ සම්බුද්ධ මන්දිරය ගරා වැටිමුණුයි පවතින්නේ. දහම් පාසල තියෙනවා ළමයි 50ක් 60ක් ඉගෙන ගන්න. වැහි දවසකට නම් කොහොමත් ඉගෙන ගන්න බෑ. අනිත් දවස් වලට උනත් ඇතුලේ දැම්මොත් එහෙම තෙරපිලා ළඟ ළඟ පන්ති දාලා උගන්වන්න වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වෙන් ගොඩනගාගත්තු එකක් තියෙන. ඒකේ තව වැඩ කටයුතු ගොඩාක් තියෙන නිමේ කරන්නේ. මේ ප්‍රදේශයට වතුර බට ලයින් එක කියන්නේ ඊට අමතරව වෙන වතුර ලැබෙන ක්‍රමයක් නැහැ. නලලින්දක් වගේ හදාගන්න තිබ්බත් අපිට පන්සලට ආදායම් මාර්ගයක් හදාගන්න පුළුවන් මොකක් හරි වගාවක් කරලා හරි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයට අපි ලියුම් දීලා තියෙනවා. රජයට කියලා තියෙනවා. මේක කරලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. අමාත්‍යාංශයට තිබ්බට බුද්ධාගම ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ